kita orang Islam kena beribadat, kena taat, kena walak hanya kepada Allah. Tapi Firaun pada masa tu dia ambil tepat tu. Maknanya dia mengaku ketuhanan dia tu pasal puak mung semua kena taat, kena patuh dan kena duduk di bawah perintah aku.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 mereka di dunia dilaknat dan di akhirat pula akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wala a'udzu billah. Ayat 38 dan Firaun pula berkata, "Wahai orang-orangku, maknanya al-malak." Nah, eh, istilah al-malak di dalam Quran ni iaitu nya pembesar-pembesar ataupun orang-orang kedai orang yang duduk di dalam kabinet kabinet menteri ti percum hop sabsa ha ni dia panggil al malak dan orang yang ada itipun di dalam kaum dialah duk uh, eh, apa suara dia ni menjadi suara yang derah kuat orang pakat dengar belakang bukan arti dia kena duduk melahung tapi suara derah di sini maknanya ikut gapo hak dia sebut dia kecek maka orang dengar tu dia dia panggil al malak aku tidak Firaun kata aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang tuhan yang lain daripadaku Firaun dia mengaku katanya dia jadi tuhan hak kena taat kena patuh kepada dia Fir'aun sendiri dia tak mengaku katanya dia jadi Tuhan buat langit buat bumi. Tu dia panggil tauhid rububiyah. Kau pasal buat langit buat bumi yang disebut di dalam beberapa ayat. Orang-orang jahiliah dulu kalau sekiranya ditanya siapa buat langit buat bumi buat bintang matahari bulan semua la yaqulun Allah. Nasjaya mereka itu jawab Allah. Tapi tauhid so lagi dia panggil tauhid uluhiyah tauhid hok pasal ketuhanan ibadat. Ha, maka kita orang Islam kena beribadat, kena taat, kena walak hanya kepada Allah. Tapi Firaun pada masa tu dia ambil tepat tu. Maknanya dia mengaku ketuhanan dia tu pasal puak mung semua kena taat, kena patuh dan kena duduk di bawah perintah aku. Mung tak turut maka mu mati. Ha tu dekatnya Firaun. Siapa Siapakah? Dia hipung orang-orang semua fahasyara fanada. Maka dia hipung orang ramah dan dia menyeru, dia panggil, dia royak. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi, yang lebih mulia. Ha ni nak ayat katanya. Keadaan Firaun pada masa tu siapakah mengaku jadi Tuhan? sedangkan tak ada dalam sejarah dalam sejarah ke kemanusiaan eh, walaupun ganah secara mana manusia Tuhan tak royak di dalam Al-Quran supaya dengan sejarah Firaun sebab tu Tuhan katanya fa aktharu fiha al-fasad mereka itu membuat banyaknya kerusakan di atas muka bumi bukan rusak atas muka bumi duk gi khainak rumah orang duk gi khainak pohon-pohon kayu orang dak tapi buat tu kerusakan banyaknya buat zalim buat maksiat buat karuk gotu goni gotu gani Masya Allah pada zaman itu cek tu benar dia tu bubuh di dalam Quran bukan benda biasa benar tu benar penting walaupun sepatah ayat pandang eh kita tahu tak tahu tu ya katanya bab apa tu hai bubuh royak di dalam Quran dia lalu itulah apabila Firaun dia mengaku katanya dia jadi tuhan oleh itu wahai Haman bakarkanlah untukku batunya batu bata maknanya buatlah bata bat, untuk apa untuk nak ko nak bina nak bina bina serta binalah untukku sebuah bangunan yang tinggi Ha tu. Dalam Quran ya, ya, ya, Tuhan sebut sorhan. Sorhun artinya istana. Kita baca dah ayat belum pada ni. Sorhun <clears throat> mumarradun min qawarir. Yang Raja Balqis royak katanya, "Eh, ini adalah istana yang dibuat daripada batu marmar yang serupa dengan belier." Kelik tah tah tah tah tah tah tah tah tah. Ha tu. Dia panggil sorhon. Sorhon artinya istana besar atau rumah yang sangat besar yang Firaun royak kepada Haman suruh buat apa tu? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Supaya aku naik melihat Tuhan Musa. Hmm, tengok. Dia nak buat rumah tinggi, duduk dalam wisai pat Firaun pada zaman itu umuh-umuh tinggi yang kita tengok sekarang ni berjuguk besar umuh tu umuh ni umuh tu umuh ni Fir'aun mikir lama tapi dia mikir tu adalah untuk nak pergi lawai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. lepas tu dia kata kan wa inni la'azunnuhu minal kathibin Masya Allah kata-kata ni panggil sudyot kata-kata manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang ganah dan berat dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa dari orang-orang yang berdusta bila Allah bila dia kata kepada Nabi Musa berdusta berarti Tuhan juga berdusta sebab Nabi Musa ni dia terima wahyu daripada Allah itulah ulama-ulama dia pakat rakyat sepakat katanya rukun iman Rukun ini, hak kita duduk bila negara tu. Kalau lah kita tak percaya mana-mana rukun. Tak percaya. Tak kira rukun mana-mana. Maka kita jatuh kafe Dengan otomatik selalu lah. Tak mesti katanya kena punuh dulu akidah hak Allah Ta'ala. Tak, tak mesti. Walaupun hak Allah kita percaya sungguh-sungguh. Tapi kita pergi berprong, kita percaya kepada kitab tak percaya kepada rasul misal katanya maka rosak-rosak habis bunuh habis sebab itulah Allah raya katanya Fir'aun pada masa tu dia tak terima ajaran Nabi Musa Nabi Musa ni sebagai rasul ya, sebagai orang juru sapa ajaran Allah kalau mati Musa betul tak apa orang lain ada pula jadi rasul tapi Fir'aun gi patisid Nabi Musa berarti dia patisid Allah. Ha begitulah. So dia manusia yang ganah, kecek <clears throat> yang tidak senonoh. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighayri al Dan berlaku sombong takabbulah Firaun dan tenteranya di negeri itu dengan tidak ada alasan yang benar. Gambar katanya orang hak taat kepada ketua Allah bosel deh orang taat kepada ketua hak pasal buta tuli taat buta tuli tak ada kira ketua dia betul ke salah penti dia dia sokong sampai hari ini kita boleh tengok seluruh dunia orang yang patuh <clears throat> taat kepada ketua pemimpin ni walaupun pemimpin dia corruption menipu karuk ya jangan ada semua pengikut-pengikut Masya Allah sama ada pemimpin agama maupun pemimpin politik pemimpin dunia pemimpin agama pun ada juga hak pasal karuk-karuk orang pakat sokong teriak saya kepada pemimpin dia walaupun lakthan cantik katanya pemimpin dia duk buat benda jahat benda karuk menurut tumna ni wal iazubillah itulah dalam Quran ni Tuhan sebut iaitu allazi nastakbaru so lagi wallazi nastud'ifu orang hak takabur hak pesan jadi pemimpin ganah-ganah itipun tinggi masa duduk atas dunia So lagi, orang-orang yang lemuh. Orang yang lemuh sini artinya pengikut yang ramai-ramai. Pasang turut kerasa. Tak ada kira kerasa pergi ke mana, dia pergi ke tu. Bahasa Melayu kerasa ni dia panggil arus. Turut arus. Kalau pemimpin dia rakyat, kiri-kiri. Pemimpin rakyat tanya, kanan-kanan. Nabi pesan kepada kita, la takun immaah mung jangan jadi pok turuk ingat molek ni kita kena cerdik belaka sungguh katanya kita kena duduk di bawah pemimpin punam tapi cut yun kita tiap-tiap orang saya yakin katanya semua orang cerdik tapi cerdik kita tu betul dengan tak betul gambar eh yang ada juga cerdik tapi tak betul tak pandai guna cerdik dia tu sebab tu Nabi pesan kepada kita jangan kamu jadi pok turuk pok turuk ni lagu mana? kalau orang pakat royak katanya gi kat tu dia pakat gi dia berasa katanya dia cerdik lebih cekak tapi dalam ha turuk ni bodoh dia kadang-kadang bodoh tak ada picerana, tak ada try trong Lepas tu jadi pak turuk sokmo. Jangan kita sama sekali jadi pak turuk. Nampak kata pemimpin kita, ketua kita, ah, apa nak glewing dah ni. Pak kita pun tahu lebih kurang, pemimpin kita, nampak banyak puapan dengan benda-benda yang tak molek. Jangan, wa'iyazubillah. Kalau boleh, pakat-pakat nasihat, pakat rakyat, nampak katanya tak kesel lagi. Hadut rakyat, hadut nasihat kat ni, tubik. Tubik daripada tum supaya setengah-setengah orang tak kena dalam line dia bukan saya misal itu tengok tengok tengok tengok eh kan? No, oh, ni orang ni masuk duduk dalam kelum line juga ni entah hmm, baik aku sini ha ya tak sih tak sih dia ada dia tu pakai tubik nalu lah dah wak kelum suku ha tu gitulah dalam sangkom kita jangan siapakah kita terlalu turuk pemimpin dengan kita tak fikir dan tak bicarana dulu. Gitulah. Nah. Dan mereka menyengkau bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Wa qatakabbur Firaun dan orang-orang dia pada masa tu buat kerosak ke atas muka bumi gotu goni gotu gani terutamanya di negeri Mesir pada waktu tu. Sebab tu orang-orang Mesir dan sampai ke hari ni dia katanya mus ummud dunia Orang Mesir dia sebut Masr, dia tak sebut Misr. Masr, negeri Mesir itulah. Ummud dunia, ibu dunia. Sebab semua arayat ham tamadun kemajuan dunia bermulanya dari Mesir. Hak tubik petah gi kepada Europe, gi ke Afrika, gi ke China, gi ke mana? Orang Mesir dia faham katanya daripada situlah Arayat Ham sejak daripada beribu-ribu tahun sebelum pada ini. Patut tu soal lagi, iaitunya timbulnya di Iraq. Iaitunya kelum Babylon yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran. Nah, iaitunya Kesoh Harut Marut di Babil. Babil, Babil artinya satu tempat yang Arayat Ham besar. Sapa ko? bawa kepada seluruh dunia ataupun gi tetah kok tu tetah kok ni ha ni adalah yang Allah Taala royak di dalam Quran hubungi dengan Firaun walaupun kemajuan yang dia buat gotu goni ya pradip benar-benar hop plek dunia tak ada mikir lagi pada masa tu tapi Firaun dan kabinet dia mikir wak gotu buat goni ha ni nak ya katanya zaman-zaman itu patul pah pada tulah gi kepada Greek gi kepada Roman Anak cap orang-orang zaman dahulu yang buat istana besar apa tu raliknya dia panggil apa yukhin zaman batu zaman batu bukan arti manusia apa bodoh ataupun tak reti batu arti di sini gunonyo banyak eh, guno batu untuk pradik gotu pradik goni buat bino dan sebagainya tu dia panggil yukhin kayak selak atas-atas batu supaya kita tengok pensila acara hak sia pun ada hak Melayu pun ada nah. ha, ni nak ayat katanya manusia yang usaha mikir setiap masa dan setiap tempat tak habis juga dah ayat ni فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ dengan sebab itu kami mengepungnya bersama-sama tenteranya serta kami humbatkan humbankan mereka ke dalam laut cerita dia sudah dan tenteranya ke dalam laut maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim dalam tafsir rakyat katanya mati ni mayat jadi timur belakang cuba gambar katanya dalam laut yang sangat luah tu orang beribu-ribu timbul hanya dimakai oleh ikan tapi Allah Taala bagi selamatnya mayat Firaun. Oh, hok ni kita kena yakin dengan ayat Quran yang Tuhan raya. Sebab tu siapakah hari ni boleh kita tengok Firaun. Benar hok lia cer. Sungguh katanya orang pakai dok kaji katanya zaman tu ada san kemi yang dibuat untuk jiruh di atas mayat yang dikatakan mami Nah, ambil mayat boh dalam long, lepas tu dia ambil san kemi tu gi chuo atas mayat supaya mayat tu boleh kekal lama, tak punuh, tak hancur. Hak tu kerabuankan yang manusia buat. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah Taala sengaja nak wi mayat Firaun dan setengah-setengah mayat lagi masih duk ada sampai hari ni walaupun setengah-setengah hancur dah. Hancur dah. Sebab tu tu Tuhan rakyat katanya minha qaimun wa hasid. Setengah-setengah tepat, setengah-setengah benda masih lagi duk kekal. Qaimun artinya bukan berdiri tapi masih lagi dok kekal. Boleh tengok siapakah hari ni dan setengah-setengah setengah-setengah tepat, setengah-setengah benda hasid sudah pun hancur, sudah pun tak ada dah. Sinsat, tak ada. Itulah kita tengok Firaun. Pastu mayat Firaun dan orang-orangnya -orang dilaknat. Hari, hari, hari, hari dilaknat oleh siapa tu? Oleh Allah, oleh malaikat dan oleh semua manusia. Walaupun kita tak ada sebut nata beruk, ha, eh, nata itu, nata ini kepada Fir'aun. Tapi hakikat yang sebenar adalah Fir'aun dan orang-orang zalim dilaknat. Tak berhenti-berhenti, siapakah hari kiamat? Supaya dengan Tuhan Raya, ha, korun juga. Nanti kita akan ngaji kisah di akhir suratul qasas ni haqarun iaitunya bila dia ditelai oleh bombing nak bombing telai telai telai telai ulama mai royak di dalam tafsir seperti imam al-qurtubi royak katanya telai di bombing ni dah tiap-tiap hari kau turun kau turun kau turun kau turun dia dan harta benda dia yang sangat banyak ha tu Lepas tu tak ada orang mikir, siapakah hari ni katanya, aku nak pergi gali weh nak pergi gali nak pergi ambil ke apa harta korun sengah-sengah orang-orang kampung yang kata harta kerum ikutlah nak sebut lagu mana tapi tak ada siapa walaupun dunia pun ada teknologi boleh duk duk seperang tengok dalam tanah nak ambil ke apa nak ambil harta korun mah perok duit gotu duit goni masya Allah banyak tapi tu hari raya tiap-tiap hari ni duk, duk tergelai tergelai tergelai tergelai semua pas berapa ribu tahun dah sebab korun ni dia duk sezamir dengan dengan Nabi Musa sebab tu Nabi Musa tong pacen dengan bukan Fir'aun saja dah ni tengok ah, ayat lepas pada ni bila Fir'aun mati habis Nabi Musa kena duk jual dengan puak Bani Israel hak dia bawa pergi selamat pergi tebing sana dah panah pula sakit pala Musa kalau kecil mudah-mudah oh aku yak kecil sampai mati panha tangan pas panha bukan orang jauh orang duduk musim kok tulah ya nah firaun dengan bani israel dengan korung dengan samiri dengan banyak-banyak banyak orang lagi nah insyaallah kita sambung semula tengok ayat saya duduk tang cai nak nak nak habis dua tiga ayat hak baca kemarin tapi tak habis juga insyaallah kita sambung sambung nah Hubung sama walaupun ayat tu lah kita baca tapi ia memberi manfaat dan faedah kepada kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.